मैं छोड़ी बच्ची हो क्या टाउन में करे खराबी सुन के तेरे सैंग के चर्चे आह भरते सब लड़के ओ लड़की हसी ओ ब्यूटी की ओ मुंड तेरी अदा पे मरते दिना दिना